Okay, nama saya Tasha. Hari ini saya datang nak color rambut. Padahal saya baru color tau bulan uh, bulan ni jugaklah. Uh, ah, tapi hari ini saya nak tukar color untuk New Year. Uh, so kita tengok eh, apa dia ni buat dengan rambut hari ni. Bye! <laughs> Okay, hi. So, ni lah uh, colour yang I nak which is uh, I request dekat Danny untuk buat colour ash grey. So, now Danny dah uh, try his level best untuk bagi colour yang bersesuaian dengan I. So, I bagi 5 star untuk Danny. Oh, ni 10. Actually, I bagi 5 <laughs> tapi I bagi 10. 10 star untuk Danny. Thank you, Danny.